Garailatzen etan latzen, salbo espena urruntzea, estuazen gerruntzea, estuazen gerruntzea, zaiazen arrakalatzen. askabideak bide zidor bilakatu ziren. Zidor bide, zigor bide. Zuzen bidea Arnaz elbide gris, arrotz. bidesari sari garestidun autobide. Atera bideak bide bazter, aurrera bideak bide gurutze, eta bide nabar, laster bideak atzera bide. Argi bideak basa bide, gabekeria, bake bideak bidera ezin. Estua zen gerruntzea, estua zen gerruntzea, asida harrakalatzen. Estua Bidera atera zinen iru milioi eun eta hogeita zazpi mila irureun eta hogeita sei bider. Bidezkoa etzela oiukatzeko. Arririk astunenak mugitzea albidetzeko. Adibide izan zinen, bide horri eta batez ere bide lagun. Bultza, tira, bide egin zenuen, bide eman zenion, bide izan zinen. Erdibideak ezin du konponbide izan, konponbideak ezin du erdibide izan jarraitu arrakalatzen. Erdibideak ezin du konponbide izan, konponbideak ezin du erdibide izan. Guztion pausoen bidez, bakerako bide. Etxerako bide. Elkarrekin iritsi gara onaino, jarrai dezagun batera bidea eginez.